नमस्कार मित्रांनो मी आशा माझ्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे तर फ्रेंड्स या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे पूर्वीच्या ज्या साड्या असतात त्यावरला ब्लाऊज पुढे जाऊन आपल्याला येत नाही सर्व काय टिप उकलूनही आता त्याच ब्लाऊजवरती काय उपाय करायचा आहे जेणेकरून तो ब्लाऊज आपल्याला व्यवस्थित बसेल तर हेच मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे तर हे व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे पण अनेक जणांचे असे कमेंट्स येतात की गोल गळा असेल तर त्यावरती काय उपाय करायचा आहे किंवा डिझाईनचा ब्लाऊज नसेल तर त्यावरती काय उपाय करायचा आहे किंवा गोठचा ब्लाऊज असेल तर काय उपाय करायचा आहे त्यावरती म्हणजे गळ्यानुसार ब्लाऊजच्या वरती काय काम करायचं आहे कशा प्रकारे काम करायचं आहे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे तर खूप जणांचे असे काय कमेंट्स येत होते की गळ्यानुसार आम्हाला ब्लाऊज कसा लूज करायचा आहे हे दाखवा तर सगळे काय मी व्हिडिओ एकत्रित आणून तुम्हाला पुन्हा पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत मी पोचवत आहे फ्रेंड्स की गळ्यानुसार कशा प्रकारे फिट झालेला ब्लाऊज जो आहे तो लूज करायचा आहे ते तर चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया सर्वात आधी हा व्हिडिओ मी अपलोड केलेली आहे हा जो ब्लाऊज आहे तो फक्त छातीमध्ये फिटिंग येत होता सर्व काही शिलाई उकलून छातीमध्ये अजिबात ब्लाऊज बसत नव्हता येत नव्हता आता ह्यावरती मी उपाय केलेले आहे आणि शिवाय जर का हातापासून कमरेपर्यंत जर फिटिंग झालेला असेल ब्लाऊज तर तो काय काय करायचं आहे हे सुद्धा मी ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे शिवाय डिझाईन नसलेल्या ब्लाऊजवरती सुद्धा काय काम करायचं आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे एकूण तीन व्हिडिओ मी या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे तिन्ही व्हिडिओ एकत्रित आणून पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत मी पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे कारण वेगळे वेगळे मी व्हिडिओ बनवून अपलोड केलेली आहे पण ते व्हिडिओ न बघटल्यामुळे मला कमेंट्स अनेक जणांचे येतात की प्रत्येक ब्लाऊजच्या गळ्यानुसार कशा प्रकारे काम करायचं आहे तेव्हा म्हणूनच हा व्हिडिओ व्हिडिओ मी एकत्र बनवत आहे तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगत आहे तर बघू शकता साडीतलं कापड वापरून अशा प्रकारे इथं मी बांधणी बांधलेली आहे त्यानंतर मी पाठीमागच्या गळ्यावर ते काम केलेलं आहे जेणेकरून हा ब्लाऊज लूज बसावा अंगामध्ये म्हणून तर चला तर आपण पाहूया या ब्लाऊजवरती नेमकं काय काम केलेलं आहे जेणेकरून हा ब्लाऊज व्यवस्थित लूज बसलेला आहे अंगामध्ये तर बघा ह्या ब्लाऊजवरची साडी आहे आणि हे नेसत्या पदरकडनं आपल्याला चार इंची कापड काढून घ्यायचं आहे बघू शकता अशा प्रकारे चार पदरे व्यवस्थित इथं घडी करून जे नेस्ता पदर आहे तिकडून चार इंची इथं कापड काढून घ्यायचं आहे आता इकडून सुद्धा चार इंच असं मार्किंग करून बरोबर चार इंच हे कापड काढून घ्यायचं आहे त्यानंतर बघा ह्याचा जो काट आहे तो वेगळा करून घ्यायचा आहे आता उरलेल्या कापडामध्ये बांधणी वगैरे तुम्ही करू शकता आता इथं अस्तरचं सुद्धा कापड घेतलेलं आहे आता बघा आता बघा ह्या ब्लाऊजच्या गळ्याचा मध्य काढायचा आहे आणि खडूनी मार्किंग करूया कारण हिथं आपण कट करणार आहोत आता बघू शकता हा जो गळा आहे तो अजिबात पसरट गळा नाही आता हे पॅच आपण जॉईन केल्यानंतर हा गळा थोडासा पसरट होणार आहे त्याने काहीच फरक पडत नाही आता बघा हे पॅच एकमेकांवरती ठेवून आपण इथं असं जॉईन केलेलं आहे आता याला अस्तर लावून घेऊया कारण अनेक जणाचे असे कमेंट्स येत होते की गळा मोठा झाल्यानंतर त्याचे शोल्डर वगैरे गळेल का तर तर असं काही होणार नाही फ्रेंड्स जर तुम्हाला भीतीच असेल शोल्डर गळण्याची तर तुम्ही इथं बांधणी बांधू शकता आणि त्यानंतर एकतर शरीराची वाढ झालेली असते आणि हा ब्लाऊज बारीक असतो त्यामुळं हा ब्लाऊज व्यवस्थित अंगामध्ये बसतो अगदी आपण इथं न तीन ते चार इंचीचंच इथं कापडचा वापर करणार आहोत तर बघा इथं चार इंच आपलं कापड तयार झालेलं आहे पॅच जो आहे आता खडूनी मार्किंग केल्यानुसार इथं कट करून घ्यायचं आहे आता हा पॅच वरती ठेवून इथं जॉईन करूया बघा जो अर्धा इंच आतनं दुमडलेला आहे त्या साईडनं असं वरती ठेवून इथं पॅच जो आहे तो जॉईन करूया आता हे प्याच जॉईन करत आहोत बघा पाव इंचावरती आणि वरून एक टिप करून घेऊया असं प्याच लावल्याने काय होणार आहे जे छातीमध्ये सर्व काही शिलाई उकलून ही ब्लाऊज येत नाही तर तिथं लूज होणार आहे अगदी व्यवस्थित बसणार आहे कारण उगाच ब्लाऊज आणि साडी वाया जाण्यापेक्षा म्हणून असं आपण हे तर आयडिया केलेलं आहे जेणेकरून तो ब्लाऊज आणि जे ते साडी आहे ते वापरात पुन्हा एकदा यावं न टाकून देता म्हणून तर अगदी फिनिशिंग सहित इथं ब्लाऊज तयार होणार आहे आता कमरेच्या साईडनं जे कापड उरलेलं आहे ते उलट्या बाजूने आतनं डबलदा दुमडून इथं शिलाई करून घेऊ शकता हे शिलाई कच्ची असेल नंतरनं आपण इथं हात शिलाई करणार आहोत तर अशा प्रकारे फ्रेंड्स आपला जो ब्लाऊज आहे तो फिट झालेला लूज होणार आहे तर मी हे एक महत्त्वाची आयडिया प्रत्येक स्त्रीसाठी आणलेली आहे आता बघा इथं जे बाहेर दोरे वगैरे दिसतात शेवटपर्यंत शिलाई उकलूनही हा ब्लाऊज येत नव्हता तर आता आपण इथं बरोबर ब्लाऊज फिटिंग करून घेऊयात तर कमरेपर्यंत असं ब्लाऊज आपण फिटिंग करून घेऊया आता हे ब्लाऊज फिटिंग करूनसुद्धा इथं पाऊण इंचापर्यंत माया उरलेली आहे बाजूला आता साडीतलं जे कापड उरलं होतं त्याची बांधणी वगैरे तुम्ही बांधू शकता आता या ब्लाऊजमध्ये आता चला तर आपण दुसरा व्हिडिओ बघूया आता दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये काय आहे तर हातापासून ते कमरेपर्यंतचा ब्लाऊज जर फिट झालेला असेल सर्व काही शिलाई उकलून पण ब्लाऊज येत नसेल तर आता ह्यावरती काय उपाय करायचा आहे हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघूया कारण मी तिन्हीही व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे पण जसं मी मागा म्हणाले त्याप्रमाणे की अनेक जण व्हिडिओ पाहिलेले नसल्यामुळं मला रिपीट कमेंट्स येतात की जर हातापासूनच फिटिंग झालेलं असेल तर काय करायचं वगैरे वगैरे त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून तिन्ही व्हि व्हिडिओ मी एकत्रित आणलेली आहे तर बघू शकता पैठणी साडी आहे खूप सुंदर आहे आकर्षण आहे पण ह्याचा ब्लाऊज जो आहे तो अंगामध्ये बसत नाही अगदी हातापासून ते कमरेपर्यंत सर्व काही शिलाई उकलून ही फिट बसतो फिट येतो म्हणजे ब्लाऊजच येत नाही तर ह्यावरती मी इथं काम केलेलं आहे तर कारण साडीवरला असा सेम टू सेम असा ब्लाऊज येत नाही विकत घ्यायला गेलं तर अजिबात येत नाही कारण साडीवरले ब्लाऊज हे वेगळेच असतात अगदी काटापासून कलर वगैरे सगळं काही हे वेगळंच असतं तर बघू शकता इथं शिलाईसुद्धा अगदी शेवटची एक राहिलेली आहे पाव इंचाची आणि हाताची सुद्धा बघू शकता शेवटची एक राहिलेली आहे सर्व काही शिलाई उकलूनही हा ब्लाऊज येत नाही तर अशा वेळेस ह्यावरती काय काम करायचं आहे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे कुठल्याही प्रकारचं फिनिशिंग न बिघडता अगदी व्यवस्थितपणे इथं ब्लाऊज जो आहे तो फिट झालेला अगदी लूज व्यवस्थितपणे करणार आहोत तर चला तर आता ह्यावरती काय काम करायचं आहे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे तर बघू शकता आता इथे आता ब्लाऊज हिरव्या कलरचा आहे आता आपण नेसत्या पदरकडनं इथं कापड काढलं असतं पण हा ब्लाऊज हिरव्या कलरचा आहे तर इथलं जो साडीचं कापड आहे इथं आपण वापरू शकणार नाहीत आणि आपल्याला हिरव्याच कलरचं इथं कापड हवं आहे आता ब्लाऊजसुद्धा बघा एकाच कलरचं शिवलेलं आहे म्हणजे साडीतलं ब्लाऊज साडीतलं जे कापड काढतात डिझायनरसाठी तर ते न काढता इथं एकच कलरचं ब्लाऊज तयार झालेलं आहे तर आता दोन तीन इंची कापड तीन चार इंची जर कापड काढलं तर काही फरक पडत नाही साडी लांबीला अजिबात कमी होणार नाही तर ब्लाऊजला हिरवंच मॅचिंग कापड पाहिजे तर आता ते आपल्याला पंधरापासूनच मिळू शकतं तर असं कुणाचा ब्लाऊज आहे त्यांना तुम्ही सांगू शकता आता बघा आपल्याला कन्न इथं ब्लाऊज काढून घ्यायचा आहे इथं पिको केलेला आहे पण हे कट करून नंतरनं आणखीन एकदा तुम्ही साडीला पिको करू शकता पदराला आता व्यवस्थितपणे इथं चार पदरी घडी करून घ्यायचं आहे सेम पद्धतीने इथं आपण कापड काढूया चार इंची शेवटपर्यंत बघा चार इंची कारण पदरा कलरसुद्धा एवढं चार इंची कापड गेलं तर जास्त काही फरक पडणार नाही तर अशा प्रकारे कापड काढून घेतलेलं आहे जेणेकरून साडी आणि ब्लाऊज तर रिपीट करता येतं फ्रेंड्स भारी भारी साड्या असलेले काय फरक तरी जास्त पडणारच नाही आता बघा सर्वात आधी आपण काय करणार आहोत तर एक जे शिलाई उरलेली आहे ब्लाऊजची ते शिलाई काढूया आणि बाहीची शिलाईसुद्धा उकलून घेऊया थोडीशी एक दोन इंचापर्यंत आता बघा अशा प्रकारे इथं पूर्ण शिलाई उकळून घ्यायची आहे जे शिऱ्या बाजूचे आहे ते सुद्धा आता आपण उकलूया म्हणजे पूर्ण ब्लाऊजची इथं शिलाई उकलून काढायची आहे आता बाहीची शिलाई उकलूया एक दोन इंचापर्यंतच उकलायची आहे पूर्ण बाही उकलायची नाही तर बघू शकता एक दोन इंचापर्यंत अशा प्रकारे बाहीची शिलाई उकलून घेतलेली आहे आता ह्या बाजूनसुद्धा सेम पद्धतीने आपण शिलाई उकलून घेतलेली आहे पूर्ण ब्लाऊजची आणि बाहीची थोडी थोडी अशी तर आता बघा काय करायचं आहे हे जे कापड आहे बघा आता हे काठाचा जो कापड आहे तो आपण भाईला जॉईन करून घेऊया तर त्यासाठी इथं बघून एक अर्धा ते एक इंच जास्तीचं घेऊन इथं कट करून घेऊया बघा जो काट आहे तो बरोबर बाहीलाच येणार आहे तर हे काट आता आपण वेगळं ठेवूया आता बघा कमरेच्या साईडनं चारही बाजूने आपल्याला हे कापड जॉईन करायचं आहे कमीत कमी दोन इंचाचं आपण घेऊया दोन इंच खूप झालं अगदी दोन इंच व्यवस्थित ब्लाऊज फिटिंग्सलासुद्धा बसून मायालासुद्धा होणार आहे तर इथं हिरवं प्लेन जे कापड आहे ते कट करून घेऊया बरोबर दोन इंची आता बघा इथून असं जॉईन करणार आहोत हे अशा प्रकारे पाहू शकता तर अशा आपल्याला चार पट्ट्या हव्या आहेत तर आता आपण इथं चार पट्ट्या तयार करून घेऊया बघू शकता अशा प्रकारे हे चार पट्ट्या तयार झालेल्या आहेत तर बघू शकता या बाजूने असं ठेवून इथं जॉईन करायचं आहे तर आता आपल्याला अस्तरचंसुद्धा कापड लागेल तर त्यासाठी इथं अस्तरचं कापड वापरलेलं आहे आणि मी मुद्दामनं वेगळं कापड वापरलेलं आहे अस्तरचं बघा तुम्हाला अगदी फस्ट दिसावं कळावं म्हणून तुम्ही अगदी हिरवंचं इथं मॅचिंगच तुम्ही कापड वापरायचं आहे अस्तरचं पण तुम्हाला व्यवस्थित दिसण्यासाठी मी इथं वेगळं कापड वापरलेलं आहे अस्तरचं आता उलट्या बाजूने इथं अस्तर जॉईन करून घेऊया फटाफट सर्व फॅब्रिकला चारही फॅब्रिकला आता इथं अस्तर जॉईन करून घेऊया तर फ्रेंड्स आपल्याकडं चांगल्या चांगल्या साड्या असतात जर त्याच्यावरला जर पुढं जाऊन ब्लाऊज येत नसेल तर पूर्ण साडीच घालावीशी वाटत नाही त्यामुळे मी इथं तुमच्यासाठी महत्त्वाची आयडिया घेऊन आलेली आहे प्रत्येक स्त्रीसाठी पण जसं मी तुम्हाला मगा म्हणाले त्याप्रमाणे की मी याचा व्हिडिओ आधीच अपलोड केलेली आहे तिन्ही व्हिडिओ मी अपलोड केलेली आहे फक्त कमरत जर फिट होत असेल तर काय करायचं आहे पूर्ण हातामध्ये जर हातापासून ते कमरेपर्यंत जर फिटिंग होत असेल ब्लाऊज तर काय करायचं आहे हे मी सर्व काही तिन्ही व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे वेगळे वेगळे पण जसं मी मागा म्हणाले त्याप्रमाणे की तो व्हिडिओ बघण्यात आल्या नसल्यामुळं मला रिपीट रिपीट कमेंट्स येतात तर त्यामुळे तिन्ही व्हिडिओ एकत्रित मी बनवत आहे आता बघा हा पॅचचं जे कापड आहे जे काठाचं ते आपल्याला भाईला जॉईन करायचं आहे तर हे जे चार पट्या आपण तयार केलेले आहोत तर बघा इथं भाईला जॉईन करून घेऊया हे कमीत कमी दोन इंचाचं आहे रुंदीला आता बघा अशा प्रकारे भाईला हिथून ठेवून असं जॉईन करायचं आहे वरच्या साईडनं अर्धा इंच दुमडायचं आहे बाहीच्या वरच्या साईडनं अर्धा इंच दुमडून इथं शिलाई करायचं आहे बघा अशा प्रकारे इथं आता वरून एक डाप टिप करून घेऊया जसं की बाही जर कमी पडलेली असेल तर बाहीला आपण नेहमीप्रमाणे जसं जॉईन देतो आहे तसंच इथं जॉईन द्यायचं आहे काही करायचं नाही सिम्पली जॉईन द्यायचं आहे तर खालच्या साईडचं जे कापड आहे ते कट करूया आता दुसऱ्या बाजूनसुद्धा सेम पद्धतीने इथं जॉईन करूया पट्टी बघा वरच्या साईडनं अर्धा इंच दुमडायचं आहे बाहीच्या लक्षात ठेवा आणि इथं पाव इंचावरती शिलाई करून घ्यायचं आहे आता डापटीप करून घेऊया जास्तीचे जे कापड आहे खालच्या साईडचं ते कट करूया तर बघू शकता अशा प्रकारे बाहीला इथं जॉईन देऊन झालेला आहे आता ह्या बाजूनसुद्धा सेम पद्धतीने जॉईन करून घ्यायचं आहे ह्या बाहीलासुद्धा तर बघू शकता मी थोडंसं तुम्हाला फास्ट दाखवत आहे सेम पद्धतीने ह्या सुद्धा इथं जॉईन करून घ्यायचं आहे तर आपण दोन्ही साईड भाईला जॉईन आणि दोन्ही साईड कंबरेला जॉईन कंबरेला चार साईडनं जॉईंट येतं माक आणि पुढच्या साईडनं आता बघा जे बाहीचं वरच्या साईडनं आपण अर्धा इंच कापड दुमडून शिवलं होतं तिथंसुद्धा आता शिलाई करून घ्यायचं आहे आता बघा इथं कमरेच्या साईडनं आता ही पट्टी जॉईन करायची आहे कमरेच्या साईडनं खालच्या साईडनं अर्धा इंच कापड सोडायचं आहे कारण ते आठच्या साईडनं आपण नंतरनं दुमडणार आहोत तर आता इथंसुद्धा सेम पद्धतीने डापटीप करून घेऊया हे एका बाजूची इथं पट्टी जॉईन झालेली आहे बघा आता वरचं जे कापड आहे जास्तीचं ते कट करून घेऊया छातीकडलं आता ह्या बाजूनसुद्धा सेम पद्धतीने इथं उलट्या साईडनं पट्टी ठेवून इथं जॉईन करूया पूर्ण शिलाई झालेली आहे वरती एक डाप टिप करून घेऊया या पद्धतीने आता मागच्या साईडनं दोन्ही पट्ट्या जॉईन झालेल्या आहेत आता समोरच्या बाजूने आपण पट्ट्या जॉईन करूया सेम पद्धतीने बघा अशा प्रकारे कमरेच्या साईडनं परत अर्धा इंच एवढं अर्धा ते पावणे इंच सोडायचं आहे कापड कारण ते आपण वरच्या साईडनं दुमणार आहोत आणि छातीच्या बाजूचं जे जास्तीचं कापड आहे ते कट करायचं आहे सेम पद्धतीने आता बघा चारही पट्ट्या जॉईन करून झालेल्या आहेत आता जे कमरेच्या साईडनं जे कापड उरलं होतं ते उलट्या साईडनं डबलदा दुमडून तिथं शिलाई करून घ्यायचं आहे चारही पट्टीला तर बघू शकता अशा प्रकारे आता मागच्या साईडनं सुद्धा सेम पद्धतीने इथं पट्टी जी आहे ते आठनं दुमडायचं आहे उरलेलं जे कापड आहे ते बघू शकता अशा प्रकारे आता चारही पट्ट्या इथं जॉईन करून झालेल्या आहेत दोन्ही भाईलासुद्धा जॉईन करून झालेलं आहे बघा अशा प्रकारे आता जे बाह्य आहे तिथं शिलाई करून घेऊया बघा आता तुमच्या लक्षात आलंच असेल फ्रेंड्स की जे आपण बाहीला आणि कमरेच्या साईडनं जॉईन दिल्यामुळं इथं आपोआप ब्लाऊज जो आहे तो लूज होणारच तिथं माया जे आहे ते येणारच तर अशा प्रकारे एकदम चांगल्या साडीवरला ब्लाऊज फिट झाला होता म्हणजे न घालण्यासारखाला ब्लाऊज झाला होता तर त्याचा नव्याने अशा प्रकारे आपण आयडिया करून लूज केलेला आहे ब्लाऊज तर ह्या साईडनंसुद्धा बघा बाहीला डबल टिप करून घेऊया तर हातापासून ते कमरेपर्यंत जर ब्लाऊज फिट झालेला असेल तर त्यावरती अशा प्रकारे उपाय करायचं आहे जे भारे भारी साड्या असतात ते पुन्हा जर वापरायची इच्छा असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता आता बघा जे कमरेच्या साईडनं जे आपण पट्टी जॉईन केली होती ते जास्तीचं कापड असेल तर ते कट करून टाकायचं आहे तर बघू शकता मी मुद्दामनं इथं वेगळं कापड वापरलेलं होतं तुम्हाला योग्य म्हणजे फर्स्ट दिसावं म्हणून तर आता बघा अर्ध्या इंचावरती एक शिलाई करून घेऊया दोन्ही साईडनं आणि त्यानंतर फिटिंगच्या लायनिंगबरोबर इथं शिलाई करून घेऊया तर बघा ह्या साईडनं सुद्धा आता शिलाई करून झालेली आहे आता फिटिंगप्रमाणे मापं घेऊन इथं ब्लाऊज आणि एकदा फिटिंग करणार आहोत बघा बाही फिटिंग साडेसहा इंच आणि छाती जी आहे ते साडेनऊ इंच आणि बघा कमर जो आहे तो साडेआठ इंच तर आता फिटिंगच्या इथं लाईनिंगनुसार इथं शिलाई करून घेऊया तर सेम पद्धतीने दुसरी बाजूसुद्धा शिलाई करून घेऊया तर फ्रेंड्स तुम्हाला दोन प्रकारचे इथं ब्लाऊज जर फिट होत असेल तर मी दाखवलेली आहे दोन्ही प्रकारचे छातीमध्ये जर होत असेल तर काय करायचं आहे आणि पूर्ण जर होत असेल तर काय करायचं आहे तर बघू शकता ना अगदी थोडंसं जॉईंट दिसत आहे जर का तुमचा ब्लाऊज फारच फिट झालेला असेल तर तुमचं इथं जॉईंट जो आहे तो जास्त ही दिसू शकतं इथं अर्धा इंच एवढंच जॉईंट जे आहे ते दिसत आहे तर पाहू शकता अशा प्रकारे पूर्ण कम्प्लीट ब्लाऊज झालेला आहे आता बघा आपण तिसरा आणि शेवटचा व्हिडिओ बघणार आहोत आता अनेक जणांचे असे कमेंट्स येत होते की गोल सिंपल गोल गळा असेल आणि सिंपल साडी असेल बिघर डिझाईनची तर त्यावरती काय करायचं आहे तर हा सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओ मी दाखवणार आहे तर बघू शकता आता हा ब्लाऊज जो आहे तो छातीमध्येच फिट येतो आता बघा हा ब्लाऊज जो आहे फक्त छातीमध्ये फिट येतो आहे आणि पाठीमागचा गळा बघू शकता कमी आहे पसरट वगैरे नाही आहे तर आता आपल्याला इथं छातीमध्ये लूज करायचं आहे तर पाठीमाग आपण पॅचचा उपाय करणार आहोत त्यानंतर बघा हा गोठचा गळा आहे तर अनेक जणाचे असे कमेंट्स येत होते की गोठचा गळा असेल तर काय करावं तर बघा आता सिम्पल आहे ब्लाऊज आता नेहमीप्रमाणे इथं साडीतलं जो कापड आहे ते चार इंची काढून घ्यायचं आहे तर नेसत्या पदरकडनं अशा प्रकारे घडी करून चार इंची कापड काढून घेऊया तर बघा चार ते साडेचार इंच असं कापड काटून घेऊया साडीतलं हे जे आहे ते आता बघा या ब्लाऊजची मी तुम्हाला शिलाई दाखवत आहे तर बाहीमध्ये पाऊन इंच अर्धा इंचाही जरा जास्त एवढं माया आहेत पण कमरेमध्ये इथं माया काहीच नाही शेवटची शिलाई उचलूनही तर बघू शकता बाहीमध्ये अर्धा इंचापेक्षा जास्त असं माया आहे आणि बाहीमध्ये ब्लाऊज येतोय फक्त छातीतच ब्लाऊज येत नाही तर इथं आपण काय करायचं आहे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे तर बघा बरोबर गळ्याचा मध्य काढायचा आहे शोल्डर व्यवस्थित पकडून बरोबर गळ्यात असा मध्य काढूया इथं हवं असेल तर डायरेक्ट तुम्ही कटही करू शकता मी तुम्हाला आधी खडूनी मार्किंग करून दाखवते बघा अशा प्रकारे बरोबर गळ्याचा मध्य काढायचा आहे आणि कट करून घ्यायचा आहे इथून आता आपण मशीनवरती आलेलो आहोत आता जो गोट आहे ते आता आपण उकळून काढूया आता बघा गोट जो आहे ते पूर्णपणे उकळून काढलं तरी चालेल किंवा अर्ध्यातनं जरी उकळायचं असेल तर तुम्ही उकळू शकता म्हणजे शोल्डरच्या जस्ट पुढेपर्यंत उकळू शकता आणि शोल्डरपासून पाठीमागचा जो भाग असतो त्याला आपण वेगळी पट्टीसुद्धा लावू शकता तुम्ही किंवा गोटही करू शकता आता बघा दोन्ही बाजूचे इथं गोटचे जे पट्टी आहे ते उकळून काढलेली आहे आता जे समोरचा गोट आहे बघू शकता तो असाच ठेवायचा आहे किंवा पूर्ण उकळून काढायचा आहे तर जास्तीचं कापड इथं भरपूर आहे तर मी नंतरनं हे पट्टी जे आहे ते पूर्ण उकळून काढणार आहे तर जे साडीतला कापड आहे आता त्याला आपण अस्तर जॉईन करून घेऊया जे आता कट केलेलं कापड आता बघा अगदी कडेने इथं सिलाई करून व्यवस्थित तिथं अस्तर जॉईन करून घेऊया तर अस्तर जॉईन झालेलं आहे जास्तीचं कापड कट करूया आता बघा इथं पावणे चार इंचापर्यंत कापड पाहिजे नाही कारण छातीच्या फिटिंगनुसार कितपत फिटिंग येतो त्यानुसार कापड इथं वापरायचं आहे तर बघू शकता इथं पावणे चार इंचाचं मी पॅच वापरणार आहे आणि इथं वरणं असं जॉईन करूया बघा पाव इंचावरती इथं शिलाई करून घेऊया सेम पद्धतीने जर ब्लाऊजचा गोलगळा असेल गोट असेल तर त्यावरती कसं काम करायचं आहे असं काय कमेंट्स येत होत्या तर बघू शकता त्यावरती अशा प्रकारे काम करायचं आहे तर इथं सेम पद्धतीने इथं प्याची दोन्ही साईडनं लावून घ्यायचं आहे बघा अशा प्रकारे आणि डापटीप करून घ्यायचं आहे आता बघा इथं जॉईन दिलं आहे असं समजतं तर जॉईन दिल्याला तुम्हाला कळू द्यायचं नसेल तर इथं काय करायचं आहे लेस लावून घ्यायचं आहे बघा बरोबर ह्या जॉईंटवरती आता आपण लेस लावून घेऊया तर त्याआधी बघा व्यवस्थित तिथं शोल्डर करून जो पाठीमागचा जो भाग आहे त्याला गोल आकार द्यायचा आहे कारण इथं गोल आकारचाच ब्लाऊज आहे तर तिथे लाईटली असं गोल आकार देऊन घ्यायचा आहे आता बघा हे पूर्ण पट्टीच उकलून काढूया हुक्काची पट्टी किंवा हुक्काच्या घराची जी पट्टी असते ते इथंपर्यंत पूर्ण उकलायची काही गरज नाही थोडंसं आलीकडनंच उकलायचं आहे आणि अलीकडनंच पट्टी जॉईन करायचं आहे काय दिसून येत नाही हे समोरचा भाग आहे आतमध्ये जातं फिनिशिंग ही चांगली येते आता जे शोल्डरची शिलाई उकळलेली आहे ते सुद्धा आपण इथं शिलाई करून घेऊया शोल्डरची शिलाई ही इथं उकळलं होतं की आपण मागच्या साईडनं वेगळी पट्टी लावायची होती पण इथं पूर्ण ब्लाऊजलाच गोट करायचं आहे तर पूर्ण ब्लाऊजला इथं गोट करणार आहे आता बघू शकता ही जे कमराची शिलाई आहे तिथं हात शिलाई करून तुम्ही नंतरनं कमराची शिलाई उकळू शकता आणि त्यानंतर बघा इथं जे जॉईंट दिसतं ते जॉईंट दिसून नये म्हणून इथं एक लेस लावून घ्यायचं आहे जेणेकरून दिसालाही डिझाईनदार ब्लाऊज दिसतो दिसालाही व्यवस्थित ब्लाऊज दिसतो आणि यावरती पुनंदा काय काम केलं आहे हे कळून पण येणार नाही पूर्ण ब्लाऊज गळायला इथं पट्टी जॉईन करून गोट करून घेऊया आहे तसंच गोट करून घेऊया तर त्यासाठी बघा इथं दीड ते पावणे दोन इंचाचं कापड कटिंग करून घेतलेलं आहे लांब पट्टी तयार करून घेतलेलं आहे जे आपण साडीतलं कापड कट केलं होतं त्यातलंच आता ते डबल करून असं पूर्ण गळ्याला जॉईन करून घेऊया बघा अशा प्रकारे तर फ्रेंड्स नेहमीप्रमाणेच इथं ब्लाऊजला पूर्ण गळ्याला गोट करून घ्यायचं आहे तर फ्रेंड्स तुमच्यापैकी अनेक जण हे व्हिडिओ बघितलेही असतील किंवा नाहीही बघितले असतील म्हणून त्यांच्यासाठी म्हणून मी तिन्ही व्हिडिओ पुन्हा एकदा एकत्रित आणून अपलोड केलेली आहे कारण गळ्यानुसार त्याच्यावरती कसं काम करायचं असं अनेक जणांच्या कमेंट्स येत होता म्हणून त्यांना मी अशा प्रकारे व्हिडिओद्वारे रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे फ्रेंड्स तर मी तुम्हाला आणखीन एकदा पुन्हा एकदा सांगते कारण अनेक जण म्हणत असतील की अपलोड केलेलाच व्हिडिओ आहे पण असं नाही तिन्ही व्हिडिओ एकत्रित करून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेले आहे कारण काही जण वेगळे वेगळे जे व्हिडिओ आहेत ते पाहिलेले नाही आहेत म्हणून तर बघू शकता अशा प्रकारे इथं गोट करून झालेला आहे आता आपण ब्लाऊज फिटिंग करणार आहोत तर हातामध्ये तरी ब्लाऊज येतो आहे फक्त कमरेमध्येच ब्लाऊज येत नाही तर कमरेचं माप घेऊन इथं फिटिंग करूया बघा व्यवस्थित इथं कमरेचं साईड जे आहे ते व्यवस्थित ठेवून घ्यायचं आहे आणि कमरेच्या मापानुसार इथं मार्किंग करून फिटिंगची लाईन इथं व्यवस्थित शिलाई करून घ्यायचं आहे तर सेम पद्धतीने ह्या बाजूनेसुद्धा आपण कमरेच्या मापानुसार शिलाई करून घेतलेली आहे आणि एक दोन शिलाई जास्तीचे घालून घेतलेले आहेत आता बघा हे जे कापड आहे साडीतलं हे फार उरलेलं आहे आता ह्यातनंच तुम्ही बांधणी करू शकता किंवा तुम्ही तयार बांधणी असते त्याचासुद्धा इथं उपाय करू शकता तर बघू शकता मी तयार बांधणीचा इथं उपाय केलेली आहे तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की पाठीमागचा जो शोल्डर आहे ते उतरेल कारण पाठीमागचा जो गळा आहे थोडासा पसरळ झालेला असतं त्यामुळं शोल्डर उतरेल असं जर भीती वाटत असेल तर तुम्ही इथं बांधणी बांधू शकता तर मी हे तिन्ही चारही ब्लाऊज आतापर्यंत पाच सहा ब्लाऊज मी अशा प्रकारे रिपेअर केलेले आहे पण कुठल्याही प्रकारचं शोल्डर तर उतरलेलं नाही आहे तर हे तिन्ही व्हिडिओ कसं वाटले नक्की कमेंट्स करून सांगा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू